So guys, this is it. So um untuk warning awal, game ni memang agak penuh dengan jump scare. So korang jangan kena si creepy dengan patung ni kau ni super creepy. Mm-hmm. <laughs> uh, Aku just pernah tengok orang main Tapi aku sendiri tak pernah main So selama ni kita akan labi benda sini So uh, Kita akan main game Game yang baru kita tak, uh, Aku tak akan sambung Sebab nak korang tahu macam mana gameplay dia kan So Tak pun masa kita terus main So this is it The info Family Freddy Fazbear Pizza Tempat yang kita akan alami Oh okay Tak semua nak baca Correct First night aku sempat cua, aku sempat cua, aku sempat cua. okay, apa yang korang nampak ni sekarang ni adalah tiga patung berhantu tau. Uh, setiap ada nama lah Tapi sebelum tu kita dengar dulu apa yang phone call, phone orang ni cakap To help you get settled in on your first night um, I actually worked in that office before you I've finishing up my last week now, as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. Uh, you'll be fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Uh, first, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. Uh, it's kind of a legal thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and you need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up if they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of '87. Yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe. You know. Uh, now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wired and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcibly pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Uh, the only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth that pop out in front of the mask. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Uh, check those cameras. Remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Okay Dan Memang aku rasa kau takkan faham apa yang berlaku sekarang ni Okay basically sekarang ni kita adalah seorang knife guard Yang jaga yang so, Knife guard yang baru Dekat satu kedai restoran Yang agak ter, yang dah terbengkalai So tugas kita adalah Macam biasa nama pun knife guard kan So kita cuma jaga tengok semua like everything Dan the problem is <laughs> Kalau kau nampak tiga binatang kat sini uh, Aku pun lupa nama binatang tapi kita nama kau, okay, Anak ayam dengan beruang ni Sebenarnya diorang ni agak berhantu tau uh, Because adalah macam ada sejarah uh, Dulu ada sejarah macam ada berlaku pembunuhan So like hantuhan pembunuhan budak kecil So hantu-hantu ni dia pergi dekat ketiga-tiga binatang ni Alright so So kita kena defend lah We just defend ourselves dalam game ni Game mechanics dia So kita kena survive sampai pukul 6 6 pagi Dan apa yang kita boleh buat adalah Ni ada lampu Kalau kita nak check Kalau dia ada berada kat koridor kan Dekat koridor sini Alright Nampak sini kan Kadang-kadang dia orang akan bersembunyi Dekat antara dua ni So like kalau kita tak nampak kita Kena buka lampu ni Then kita boleh tutup pintu Kat sini Then actually uh, Dia bukan ada tiga <laughs> tau Dia ada empat Lagi satu Dia dekat sini tapi yang ni uh, untuk first night ni akan jarang keluar kalau ayah aku tengok walk through lah Dia akan jarang keluar Biasa naik-naiknya Malam-malam yang seterusnya baru dia akan keluar So untuk malam ni kita just like Tengok tiga ni je Kita perhatikan tiga ni je Jangan pasti dia sampai dekat kita sini Kita kat office So tapi kita problemnya Kita ada tenaga Kita tak boleh <laughs> habiskan Dan sekarang ni aku dah guna 56% Aku sendiri tak sedar sebab aku Sekali je main Dan lepas tu aku dah lupa sikit game mechanics dia Okay Tumpah <laughs> aku cuak So kita just Patikan je lah Patikan tiga binatang Minta tolong lah jangan datang kita Tolong lah harap-harap malam tamu ni kita cepat lah <laughs> Eh Jangan fikir lain eh I mean like malam yang pertama not malam pertama okay So lah kita perhatikan Jangan bagi si Arnab ni datang kami yang beruang ah, Tengoklah dia dengan lambat-lambatnya tenang Oh by the way this game will be episodic So macam aku takkan straight So untuk uh, apa ni? Aku akan main game ni untuk secara episod. Okey, so sekarang ni episod kira episod satu lah kan. So Korang dengar tak bunyi dom dom dom dom dom Okey Nampak tak? Itu yang aku cakap Okey Yang dia ni Kita tak boleh biarkan dia lama sangat Tapi kita tak boleh Kita tak boleh Tak boleh kita maksudnya kita boleh ignore dan tak boleh ignore dia. Alright, macam kita kena tengok dan tak tengok pastikan kita kena perhatikan dia. Dia macam dia tak suka dipatikan, tapi kita still kena perhatikan dia agar dia tak keluar. <laughs> tapi kita lagi 2 jam boleh boleh kita boleh sebab ah, mana dia mana dia mana dia mana dia mana anak anak anak anak pergi anak <sighs> anak anak ah oh. Anak, anak kau buat apa kat situ anak? Patutlah balik dekat stage. Tolong patut balik. Buat apa kat sini? Ah, kau mainlah dengan patung-patung tu, okey? Main dengan patung-patung ini. Tolonglah, aku nak survive je. Aku nak gaji. Oh, ah, Boleh sebab sekarang sebab kita dah 35 minit lagi. Boleh anak. Ah, ayam tu dah pergi juga. Ayam mana, ayam mana, ayam. Ayam ayam masa aku tak dengar ayam kat mana. Aku tak tahu ayam kat mana sekarang ni. Ayam kat mana? Okey, okey. Okey, Arna dekat okey Arna dekat situ. Okey, satu malam lagi, satu malam lagi, satu jam lagi, satu jam lagi. Boleh, boleh, boleh, boleh. Kita boleh. Kita boleh survive. Kita boleh survive. Ya, aku tak tahu dekat mana. Aku tak tahu dekat mana. Tenang, tenang. Okey, aku nak dapat gaji untuk satu hari ni bolehlah gaji pertama okey okey dia dah hilang okey dia dah hilang masalahnya aku tak tahu ayam tu dekat mana ayam tu kat mana ayam tu kat mana okey satu malam lagi satu malam lagi satu malam lagi satu jam satu jam satu jam lagi satu jam lagi bisa bisa satu jam oh jaja aku lupa pasal okey dia masuk kat situ ah masuk dia patah balik Alamak, dia patah Ah, mana, mana. <sighs> Tenang. Tenang dia ada okey dia ada. Dia lari kat mana? Dia lari kat mana? Dia lari kat mana? Lari kat mana? Kat mana? Tak masak. Okey, Hasbiya. Okey, ayam guys tu. Ah. Alright. Okey, kau stay situ. Stay, jangan gerak. Jangan gerak. Please, please. Musang, jangan gerak. Stay. Stay. Aku tengok kau. Aku patikan kau. Aku patikan kau. Pandang pandang. Kau pun sama anak. Anak kau stay. Ayam. Ayam kau pun sama. Kau nak makan pergi lah makan kat pizza kat sini. Pizza kat sini kakak dia lah. Tolong lah. Tolong Aku ada satu jam je. Aku satu jam nak habis batu dah. Korang nak buat apa korang buat buat lah. Beruang. Ah, okay beruang. Kau masih sama stay kat stage. Yes! untuk episod pertama untuk Five Nights at Freddy. Sorry aku agak gemetar sikit nak cakap kan. So uh, anyway, walau bagaimanapun, walaupun dia episodik, cuma kemungkinan aku takkan buat dia secara berhari-hari. Mungkin kita tangguh 2 3 hari macam tu. Si you know, episodik. Episodik uh, video sebelum aku akan main game apa yang kau aku request tu. So anyway, thanks for watching and see you next time in another video of finance okay